我在夜色里握紧你的手，舍不得再看天空。在星空下，我抱紧我，听着风起云涌，让我的未来预我只期待你用天使般的手，